jovem, desculpe pelo barulho do vento, se estiver muito alto, vamos ver como é que vai ficar. Tá, pegamos um trecho longo ali, rapaz. Deu uma canseira. Que era duas carretas longas, né? Cada carreta tinha dois baús. Ao total de quatro, então. Ficou... <laughs> Foi bem ruim esse trecho. Agora a gente está indo aqui. Tá, já passamos Santa Maria. E agora a gente vai rumo a Capanema. Beleza? Certinho. E simbora. Já estamos aí 170, 117 quilômetros. Saindo 4h40. A gente já fez uma parada ali de uns 15 minutos. Após uma hora de viagem, esticar, para vigorar o corpo. Dar uma renovada. iPhone.

É a primeira vez que eu saio do Pará. É a experiência, então toda experiência sempre traz alguma coisa nova, uma coisa especial, né? É diferente. E, e eu nem vi montanha né, nenhuma, mas era só um, um relevo meio, né? De, de terra, acho mas já é totalmente diferente do que a gente vê em Belém. É diferente, tudo é diferente. Então tá sendo muito bom pra mim poder conhecer. Já passear, se divertir. A banda tem que. <laughs> tem que dar uma parada de vez em quando, né? Cada parada dá uma renovada, né? É. Muito bom.